はいこんにちはまーチャンネルまえはです <laughs> はい今日はシャーラさんに僕の好きな虫を教えてあげますよいしょ僕の好きな虫はじゃーんヘルクレスオオカブトです英語でなんて言うんだろう Hi, konnichiwa! Alright, Eric くん、もしかして英語がわからないのかなわからない僕が教えてあげるよあげありがとうございますなんて言うかっていうと no no no no no no no no no I like カブトムシ perfect! sorry. <laughs> I like カブトムシ。Me too. なんでこのカブトムシが好きかというと、うん、長い角と毛があるからです。英語でなんて言うんだろう <laughs> あまた分からなくなったかな、はい、それを英語で言うと Long t u n n and hair cool and like No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Longhorn. Longhorn. Cool hair. Cool hair. So I like it. So I like it. Yeah! Awesome. シャーレ。シャーレさんは何の虫が好きですか英語でなんて言うんだろう。またわからなくなっちゃったかなまたです。またわからなくなっちゃった You mushy like? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Not mushy, not mushy. What's your favorite? What's your favorite? Bug. Bug. Bug, yeah. Mushi is bug. What's your favorite bug? What's your favorite bug? Nice, perfect. My favorite bug is... 普通のカブトムシが好きです。 日本語しゃべるの <laughs> ちょっと待ってああのちょっと質問があるんですけど、はい、 <laughs> この喋り方やめていいですかその前にいや全然いいですあいいですかああありがとうございますあ違うから <laughs> カブトムシとクワガタムシは同じビートルですよね英語でですかはいそうです カブトムシは何ビートルって言うんですか、はい、カブトムシはライナサレスビートルライナサレスビートルそう、パーフェクト、yeah、クワガタムシはクワガタムシはステーグビートルステーグビートル、うん、パーフェクト、ステーグビートルそう両方ともビートルなんですねそう、はい、うん詳しく分かんなかったらそのまま全部ビートルで大丈夫です、ビートル 今日ねお話聞いててびっくりしたのが日本では結構、い、ろんな国のカブトムシとかクワガタムシをこう輸入して飼ってたりするけど、はい、海外ではそんなことがないっていうふうに全くないです、ね、びっくりしたねペットで飼うことがない、うん、ないでもでもさ普通に考えてみるとやっぱりこれかっこいいと思うかっこいいよね、ね、いいよね、ね、ペットとして飼うのは、ね、海外でもやればいいのに ね日本に来てこれペットで飼うのって初めて知ってすごくびっくりしましたそうですよねでもあのその後すごく好きになってやっぱり可愛いと思って自分で買ったことがありますカサスを飼ってたんですよねはいこれ一番かっこいいやつを選びましたここうちも飼いたいもん飼いたいね今回これ、ね、これがあるからちょっと買ってみようか、うんね、買ってみたい飼ってみようかねはいということで 今回ですねシャーラさんに一緒にやっていただきましたけど <laughs> ありがとうございました普段普段はどんな動画を投稿されてるんですかえっ、と日本の紹介とかなんかあのカナダ人ですけど日本に来て、はい、面白いって感じたことを英語で説明してあの日本語の字幕をつけてますああそうなんですねそういう感じです皆さん、はい、字幕オンにすれば字幕が見られるはい見れますじゃあぜひ字幕つけてるんですか、そうすごいね